Bonjour, euh, dans ce vidéo je vais expliquer la structure interne du shift register 74HC595 d'où euh, l'explication de son fonctionnement ensuite, je vais l'utiliser dans un circuit euh, pour euh, commander 4 digits segments en utilisant un, pic euh, le 18F452 et qu'on va le programmer en utilisant le micro C. Et une autre méthode un peu similaire, en, euh, utilisant le, protocole de communication SPI Nous se basons sur la vitesse d'exécution du fil on peut euh, commander euh, les, segments à travers le, le, multiplexage. Et enfin, nous allons utiliser le RS232 comme interface entre le PIC et le et le PC euh, pour commander les segments. Le shift registre 74HC55. Il est composé de quelques pascules euh, des tristés et de quelques portes logiques. Donc, euh, tout d'abord, si je sélectionne les tristés, euh, je vais passer en mode haute impédance. Euh, c'est le troisième état. Euh, les deux autres, c'est le niveau haut et le niveau bas. 0 et 5 volts. Euh, donc les 8 premiers bascules, c'est le premier colonne, c'est ce qu'on appelle le registre des données. Donc à chaque fois que j'ai un fond montant par le, le bloc, le bascule des 0 on prend le data et le bascule dn n ou, disons d 1 euh, prend l'état du bascule des 0 et le bascule euh, prend l'état du bascule dn 1 car le d le, n est connecté au q euh, de n-1 si je veux mettre le bit 3 à 1, euh, tout d'abord, je euh, je mettre le data à 1. Euh, je fais un clock, donc le petit 0 prend 1. ensuite, je, mets le, je mets le data à 0 et j'applique de front pour passer le, le 1 au deuxième bascule, puis au bit, au troisième bascule. Mais si je veux que le système n'observe pas les euh, états euh, transitoires, euh, je dois passer par un autre registre appelé, appelé le latch register. cet registre, il est à, une interface entre les et le registre des données. Donc après que je passe à un octet, euh, donc après 8 euh, francs donc après 8 montant du bloc euh, je fais un, un montant sur le latch d'où le registre latch prend les valeurs du registre des données et les pins prend les valeurs du registre latch donc euh, les valeurs, donc les valeurs au niveau des pins euh, ne vont être modifiées que si je fais un front sur le latch. Même si le registre des données est euh, modifié. Pour la conception assistée par l'ordinateur, nous allons utiliser le logiciel euh, ISIS de Proteus Lab Center. Euh, donc euh, nous allons utiliser 4 euh, afficheurs de segment pour chaque afficheur 4 7 résistances et et un shift register 74HC595 euh, le shift register le latch et le bloc de chaque de chaque Shift Register est connecté au pin rd 0 Le data du premier Shift Register est connecté au pin RD1. chaque le Shift Register euh, N plus 1 est connecté au, pin Q7' du register précédent Qn-1. Le output enable, il est connecté au masse Donc, euh, euh, il est connecté au masse Donc, euh, nous allons pas euh, passer à l'état haute impédance. Puisque le latch et le clock sont connectés au même pin RD0, à chaque fois que j'ai un front montant, le latch, le registre latch prend les valeurs de registre data puis, le registre data euh, prend euh, un nouvel bit. Le programme, le programme se compose euh, d'une structure dev euh, struct euh, qui contient deux variables, le quotient, c'est le résultat d'une division euclidienne, et le remind, euh, qui est le reste euh, de la division Euh, une fonction euh, front qui crée un front montant sur le pin RD0. une autre fonction affiche qui est responsable euh, sur l'affichage euh, d'un membre euh, ou d'un seul digit, euh, c'est segment. Euh, elle prend euh, comme euh, variable comme un variable d'entrée le number c'est un char ensuite elle fait la division par deux pour convertir le number euh, vers euh, pour mettre le number sous un format binaire euh, dans, un tableau euh, table de i. Euh, ensuite, on constate que d'après d'après l'architecture, on, on, constate que la première bit euh, délivrée va être euh, la dernière bit stockée. D'où euh, on doit euh, envoyer le euh, du format binaire. Pour cela, le port d.rda prend euh, table de 7 i et ensuite à chaque fois on, met un front pour la lecture du, bit euh, du pin euh, euh, maintenant, dans le main, on configure le port D euh, comme étant un output en état de sortie euh, et, on affiche le, le 4, le A, le I et le I. De même, euh, euh, c'est le first in last out donc euh, on va et donc le premier shift register va avoir le i le deuxième aussi i le troisième a et le quatrième va avoir le 4 qui est le premier qui est le premier qui est le premier délivré. Et enfin, euh, on va créer un front aussi sur euh, le sur euh, le, les Et cette fois, il est destiné pour créer le dernier latch. Car le le data et le latch sont connectés au même RD1 donc à chaque fois que je fais un latch, euh, que je fais un montant sur le 1 euh, euh les euh, vont avoir euh, le registre latch va avoir les données, va avoir les valeurs du registre données et le registre donné euh, va euh, avoir euh, une nouvelle bit d'où j'ai besoin d'un dernier front pour pour le dernier latch donc d'abord on fait une simulation on